Aya, ya, Aya. E ken ket, e ra. An deus euh, zo be... Euh, Leiret en ur fast euh, food. Denes. Denes, blom ur... E-vañ, <laughs> denes ezo zo den, enes agene. enes vas, blom et Ima euh, de dirak Santec. Tal, tal de Santec quoi. Et tal Santec. Quand? Quand? On de mat. c'est sympa, ya. Une de Wallonie a comprendre ma de. situation i, modi, même eh, et pour Belgique, quoi. Hein. Ja, ja. Tout à fait Sunde. Oh, Ilis Mur. Ja. Pa veniamo über Mur, Tavarne, vraiment eh, Ilis Mur. Gunnar Speret, tau. Gunnar Speret. Bon, tau. Gwen dat u. Want hij is wat trouwt Juan <laughs> arrêtent. Joker, allez Air fast food Air fast Foot <laughs> Voilà, je fais du faucon noir sûr, sûr, on sur Sur voilà. Et bavard Glenmore <laughs> Patates Pato, Pato vous Pato pâteau, pâteau Брень, pâteau Брень, Кривиньот, я, pâteau Пату Брень, Патате les Найзулиуник. Acum mă Kevela, Ben, euh, Jonathan Dou, ajo végétarien, c'est tu peux avoir blomo dosé ou argouin. Blomo Arguin, rizin. vez rizin. ya mur mur evit dour pe dour gant gwen quoi pe gwen pe gwen gant dour <laughs> pe gwen atou <laughs> <laughs> o gwen rue sur euh. an da ar den Ini a c'hoarezet Gadek sur c'hoarezet Gadek en Olympia. Ha ya. E ba va pe ini yuen ganige e, e krizon nos. An da zo blad in dis bach. Los los los Jerog. Praise you all so. Praise you people bring.